Публика, поддерживаем, и мы начинаем. Медленный пояс. аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты. Следующий танец. Ча-ча-ча. Аплодисменты первому заходу. Участники по первому танец медленный вальс. Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты. И следующий танец ча-ча-ча.